Jeg valgte at studere Indien og Sydasien studier, fordi jeg var helt vild med at rejse. Og jeg ville egentlig gerne blive ved med at rejse, men jeg ville også gerne have en uddannelse. Og med Indien og Sydasien studier, der, der følte jeg, at jeg kunne blive ved med at rejse, selvom at jeg var i Aarhus, og selvom at jeg fik en uddannelse. Det faglige aspekt er mest spændende for mig, da vi lærer sprog. Altså vi lærer hindi, som er det største delen taler Indien, eller i hvert fald rigtig mange. Øhm, så før jeg er færdig med den her uddannelse, så kan jeg både et sprog, og så er jeg også en, ekspert i Indien, for vi også har nogle fag, sådan samfundsfaglige, samfundsfaglig historie og sådan antropologisk på en måde. The program is called Bachelor's in Indian and Southern Studies. At this program, we have language element and also the history, politics, culture, society elements of the region. Besides that, they also get a knowledge of theoretical and methodological approaches which could be used not only in the program but also in the wider area of humanities. Along with that, they get a knowledge of linguistics, translation theory and the grammar of Hindi language. Rent sprogligt synes jeg, det er bare spændende at lære et sprog, der er helt anderledes. Sådan helt omvendt. Og jeg synes, det er virkelig spændende, at lære skriftsproget, for jeg synes, det godt gik rigtig hurtigt i starten, at da vi vi skulle begynde at skrive og læse, så gav det mening, og så kunne jeg forstå sproget hurtigere, fordi jeg sådan følte, okay, jeg fik sådan yes, nu kan jeg noget. India is one of the leading economies in the region, but also is one of the biggest economies and growing economies in the world. Speaking of that, uh, if you look at the language Hindi, Hindi is one of the top five languages spoken in the world. India has the biggest population of under 30 years as we speak today. So combine all these together, I think that is the main relevance of the program to learn about the language, about the region in a globalized context. drømmer om at arbejde med mennesker, og jeg kunne godt tænke mig at arbejde et sted, hvor jeg kunne bruge min viden om hindi og om kulturen. Så måske noget NGO eller noget andet organisationsarbejde. Så kan være en eller anden form for mellemmand mellem måske Vesten eller, og Indien lave rigtig mange ting. Der er jo sådan en mulighed med at være tolk og ambassadearbejde og sådan noget, men jeg tror, jeg gerne vil lave noget, sådan noget, noget business, noget konsulent for nogle firmaer i Indien eller Danmark. Det kan være også i andre lande, hvor, hvor jeg skal være den, som sådan skal være bindedet mellem dem, fordi jeg både kan engelsk og hindi og ved noget om kulturen.